の皆さんですお集まりの皆様こんにちは静岡は沼津から参りましたリグルと申します今回5度目のスーパーよさこい踊り子たち一生懸命楽しんで踊りますので最後までご声援のほどよろしくお願いいたします それでは巡るよさこいその後巡る夢巡る季節巡り巡って今この時まだ見ぬ明日は夢万華鏡